तो यो व्हाट्सअप सबने गाइस ये है मेरा सबसे पहला मेकअप वीडियो यो अब हम लोग करने वाले हैं मेरा बहन की मेकअप यस मेकअप ओके जाना भाई क्या उधर से आएगा क्या उधर से घूम के आएगा या तो यही यह हाँ, ओ खड़े खड़े कर भाई अभी नहीं बैठ ना बैठ के कर मुझे भी मैं भाई मैं बहन के लिए चेयर लाने के लिए गया था बहन खड़े खड़े कर रही है क्या मज़ा ये क्या जैसा चीज लग रहा है अभी फेस मास्क भी लगाएगा हाँ, नहीं लग रहा ऐसे वाले इजी चीज़ से स्टार्ट करती ये भी है ये भी था ये इजी चीज़ है क्या कर रहा है भाई तू निकाल ये भी गैस इजी हम्म, हम्म, है ये गैस इज थोपड़ा थोपड़ा एक मैं रुक जाइयो क्या करता है तू ये मेरा थोड़े देर के लिए मेरा मुंह के अंदर चला गया <laughs> अब ये थोड़े देर के लिए मेरा मुंह के अंदर चला गया तो तेरे को अब खुंडा बाकी वो भी थोड़ा सा ट्राई कर सकते हैं ना ट्राई ट्राई आउट करने का क्या आता है है ये मैं लगाऊंगा कौन से ओ मुझे समझ में आ चुका एक बार मेकअप तो देख लेते वैसे अच्छा है मेकअप भाई हम्म। तो आज के लिए टाटा बाय बाय लाइक करना कमेंट करना सब्सक्राइब करना शेयर करना और सब कुछ करते ना भाई मतलब बेल आइकन भी दबा देना तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो पे